O'zbekistonda yana yangi translar, geylar paydo bo'ldi. Eng achinarlisi ular Toshkentda istiqomat qilmoqda. Hozir video davomida o'zingizlar to'liq videolarini tomosha qilasizlar. Aziz yurtdoshlar, video keng tarqalishi uchun va bunday geylar qaytib chiqmasin, isnot bo'lsin, Alloh ularga jazo bersin deydiganlar bo'lsa, bemalol like bosib, bu fikrga ovoz berishi mumkin. Yo'q, geylar ko'paysin, ular ham inson. men ham bularga havas qilaman deydiganlar bo'lsa, dislike bosib, sizlar ham o'zingizlarni komandanglarni qollab quvvatlashingiz mumkin bo'ladi. Videoda kam gapirib, ko'p ko'rsatamiz. Marhamat, davom etamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev. Aziz yurtdoshlar, bu kanal sizlarga xizmat qilishini eslatgan holatda obuna bo'lishingizni iltimos qilaman. Iltimos bu bilasizlar bir savobdir, o'shaning uchun iltimos, iltimosimni bajarishga iltimos harakat qiling. Sizdan iltimos. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, bugun e, o'sha yangi translar chiqqan yana bir qancha o'shalarni videosini sizlarga taqdim etmoqchiman. Nimaga ko'rsatmoqchiman? Sababi oxirgi paytlari agar e'tibor bergan bo'lsangiz, gay translar e, chet ellarga borib o'zini ko'rsatyapti. Endi hozir bemalol Toshkentda yashashib yuribdi. Xalq ichida bularga na qonun bir narsa deyapti, na xalq bir narsa deyapti va bir narsa qilyapti. Xullas, ancha qo'rqmay qolishgan duxvagon bularda hozir. O'shaning uchun bir ko'rsatib, qaysi ma'noda geylarda, masalan, o'zlarini hozir kommentariyga yozgan fikrlarni o'qiydi. nima deydi, o'zlarini bir narsaman deyishdan sal bo'lsa ham qaytadi. Bilaman bu taraf bularni tarafini oladiganlar ham bor, bularni yomon ko'radiganlar ham bor. Siz o'z fikringizni kommentariy qismiga yozib qoldirishingiz mumkin. Chunki bu kommentariyani yangi geylar ham, translar ham, eskisi ham o'qib chiqadi. Chunki hammaga qiziq bularni haqidagi Ehm, nima deydi insonlarda tushunchasi qanday o'shaning uchun bemalol kommentariyani hozirda o'zida video davom etayotgan paytda o'zida yozishinglar mumkin bo'ladi aziz yurtdoshlar eslatib o'taman bunaqalar juda ham ko'p va chiqsammikin men ham chiqmasammikin degan juda ham ko'p o'shaning uchun sal bo'lsa ham videoda biz ham o'sha kommentlarda bularni e, oldini olishimiz kerak deb o'yladim hozir videoni birgalikda tomosha qilamiz e, nima deydi 18 sakkiz plyus video yomon sahna sahnayu lekin yomon gaplar bo'lishi mumkin o'shaning uchun oldindan ogohlantirib qo'ydim Albatta siz ham o'z fikringizda yozib qoldirdingiz degan umiddaman. Aziz do'stlar, ochig'ini aytsam, men ham ozgina asabiylashdim, lekin asabiylashganimiz bilan, so'kinganimiz bilan bir narsa o'zgarmayapti. Bilmadim. Endi bularga avvalambor Alloh insof bersin. Agar tabiat bularni shunday yaratgan bo'lsa, noiloj bir narsa deya olmaymiz, bir narsa qila olmaymiz. Lekin bularga ham bir iltimos, ja ommaga chiqib bemalol bo'lmasin. Chunki yosh bolalar bor ommada, undan tashqari bularga o'xshaganlar ko'p. O'shaning uchun bular o'sha insonlarni miyasi chormasa, zaharlanmasin deb qolaman. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr o'zingizni ehtiyot qiling. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiy bo'ldi. Rahmat.